Bilbotarra naiz eta giza eskubiden aldenago. Baino hemen ez dire eskubide guztiak errespetatzen. Horregatik, nik salatzen dut. Nik urtarriaren amalauan, Euskal Presoak Euskal Herrira.